διδακτικές εφαρμογές και περιεχόμενο για παιδιά Kids Preschool Puzzles Στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού είμαστε σε θέση να επιλέξουμε μεταξύ τεσσάρων επιλογών Play για την εκκίνηση του παιχνιδιού Normal για την επιλογή δυσκολίας του gameplay More Games για να μεταφερθούμε στον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρεία και Full Version για να προσπελάσουμε την πλήρη έκδοση του παιχνιδιού, χωρίς διαφημίσεις. Αφού επιλέξουμε play, στη συνέχεια τα παιδιά βλέπουν ένα περίγραμμα μιας εικόνας που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Ζώα, τρόφιμα, μεταφορές, γεωμετρικά σχήματα, αριθμούς, γράμματα, καθώς και άλλες οι οποίες ξεκλειδώνουν προοδευτικά ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού. Τα παιδιά έχουν διαθέσιμα πολύχρωμα κομμάτια puzzle, τα οποία πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους και στη σωστή θέση για να συμπληρωθεί πλήρως η κάθε εικόνα. Μόλις τα παιδιά συμπληρώνουν το παζλ, η φωνή του εκφωνητή τα συγχαίρει και αναφέρει ποια είναι η εικόνα που απεικονίζεται. Κάθε τμήμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τα παιδιά να απολαύσουν το χρόνο του παιχνιδιού, το χρόνο της επιτυχίας και να λάβουν θετική ενίσχυση.